tapi Zufan tu Aduh Isinya Tak ada dengan harga Tapi Sofai tu Aduh Jinset dia Tak padan dengan harga tu Aduh Tapi Sofai tu Aduh Jinset dia Tak padan dengan harga tu

lepas tu Aduh Insek dia Tak padan dengan harga tu Tahu tapi reserve file tu Aduh Insek dia Tak padan dengan harga tu